ئەم کاتتان باش هاوڕێیانم بۆ باسی ئەوە کەین چون بتوانین قوماشی گروش دروست بکەی و بەم شێوەیە سەیرکەن باسی ئەوەتان بۆ بکەم ئیشاڵە سەرەتا ئەمەیەکەکەمەوە خەمە سەر ستاندارد اینجا دوایەوە سکایەک هەڵەچێنم سکایەکە ئەمە لێرا و ڕەنگەکە توانم بگۆڕم بیکەم ئەم ڕەنگە وەکۆ بینن ئەماوا بەم شێوەیە گۆڕا ئەمەوێ بیکەمە پلین بیکەمە ئەوە ئەم شتە بەم شێوەیە بوو وەکو ئەبینن وەکو بینن چونکە وین دایرکشنەکەی نۆک نۆ یعنی زیاتر بوو یعنی بەرەو لای نۆ زیاتر ئاوات ئەتوانی مەسەەن ئەکسەکەی زیاد بکەی مەسەەن بیکەیتە دا سەریکە ئەمەش ویند ئیمباکتە مثلەن بکەمە حەوت لە سەد ئاوا هاتە خوارەوە سەیریکەن بەم شێوەیە لات ئەگەر بیکەمە مثلەن ئەڵێن پەنجا لە سەد وەرە سەرەوە